физикалык чоңдуктар физикалык куулуштун касиетин сандык жактан мүнөздөө үчүн физикалык чоңдук деген түшүнүк киргизебиз физикалык чоңдуктар денелердин жана заттардын физикалык куулуштарын жана касиеттерин сандык жактан мүнөздөйт